Apenas se permita parar um pouco. Prestando atenção na sua respiração, você mergulha dentro do seu coração. Inspire e expire. A cada inspiração, você expande o seu coração. cada expiração você se torna uma onda dentro do universo. Seu coração se acalma. Sua mente se acalma. Você aí inspirando e expirando. permite neste momento rever a sua vida de agora. A vida que você vive agora. Se coloque aí apenas observando seus dias, sua rotina, seus pensamentos e emoções nela. e perceba se essas lembranças te alegram ou comprimem o seu coração. Você está aí quieta, calma no seu coração, apenas respirando, se permitindo ver. Neste momento você toma consciência de que você é o Criador da sua vida. Tudo que você experiencia em todos os níveis foram magnetizados pela sua emoção, pela sua mente. e observando a sua rotina, seus movimentos no mundo. Tente responder a que propósito você vive. Quais propósitos regem as suas escolhas? seus movimentos. Sua rotina. Permita-se conscientemente observar sem críticas, apenas observar, tomar consciência. Você escolhe a sua vida? Ou você tem sido levado por ela? Como você caminha no mundo? Novamente você se permite observar você no mundo. Se você fosse uma carruagem, essa carruagem tem cocheiro? Tem sido você o cocheiro da sua carruagem a direcionar a sua existência? ansiedade chegar, a tristeza bater, saia dessa posição de crítica, de julgamento e apenas observe. Imagine que o seu olhar apenas está percebendo mais fundo. tem sido o propósito da sua vida? Ao que você tem servido? Sinta-se a alegria na sua rotina, motivação. o seu livro da vida. E você possa folhear a sua existência. Então logo você folheia e observa seus ritmos, os harmônicos do seu coração, você está plasmando energeticamente ao seu redor. Neste momento você pode reescrever a história. sabendo que você pode escolher qualquer coisa. Que propósitos de vida você escolhe agora? De forma que você sinta e viva em alegria, plenitude e leveza. quais propósitos sua alma anseia. Imagine que você esteja escrevendo agora os seus propósitos no livro da vida. E antes que ele volte para o Éden, você segura os livros da vida nas suas mãos. E neste momento você faz uma prece profunda do seu coração. Do que você precisa para que esses propósitos ancorem definitivamente como realidade para você. Sinta o campo quântico muito atento te escutando. O que você reivindica agora? Para que os propósitos da sua vida se realizem. Respire profundamente. Imagine que esse campo quântico acolhe suas informações. E imagine da rede do campo quântico tudo que você necessita já sendo movimentado agora para você. Respire profundamente. Em tempos de escolhas, você escolhe agora ressignificar a sua existência no mundo. Com uma respiração profunda, toma as rédeas da sua vida. Você escolhe, você rege, você manifesta. Uma outra respiração profunda você permite que os seus propósitos de vida já estejam chegando para você, se manifestando através de você. Então, logo você respira nessa intenção. Você percebe o seu cérebro disponibilizando redes neuronais. Possibilitando essas novas verdades, essas escolhas para você. coração. Cérebro construindo o que você necessita. Para os novos processos. Os novos propósitos de Mantenha a intenção de ter consciência disso enquanto você segue no mundo. E se autorize agora a uma vida em auto-mestria e propósitos que te levam a alegria e graça. Respire profundamente. Você termina essa cocriação dizendo assim.